Labą dieną, gerbiami žiūrovai. E, norime pristatyti naują mūsų laidos rubriką, kuri vadinasi Senių pezalai arba Mirtininkų klubas. Laidoje dalyvauja Kazimiras be Juraičio, Ginteras Lunskis be YouTube kanalo ir aš Šarūnas Puidokas be įtakos ir pinigų. E, temas pristatys, turbūt taip ir paliksim, ir tolimesnėje ateityje taip ir bus Kazimieras Bejuraičių. Prašau. O, pas mus bus. A, a kodėl Bejuraičių? Aš nuo Juraičio atsiribojau. Čia toks a. tipas. Čia paskui aptarsim, bet dabar. Va, va, va, va, va, va. pagaliau, pagaliau. Va. Jo, nes čia jis man įkyrėjo. Gal ir gerai. Va, nu, aktualiausia tema tai e, rinkimai. Va, O kadangi pas mus laikas pinigai, o pinigai tai alus, nu. va, tai labai interaktyviai viską pravesim. Tai va, e, iš esmės tai seniai lemia viską. Galvoja, kad jaunėjimas, ta, ta, ta, čia yra viskas niekai. Viską daro seniai ir lemia. Va, su Gintaru padarėm laidą praeitą savaitę ir Gintaras pasakė, kad e, reikia, kad Artūras Zokas būtų meru. Ir į antrą etapą išeina. Kaip kokiam užsakymė. Pirmas numeris, tai vad Valdas Benkunskas ir paskutinis numeris Artūras Zuokas, kaip kokiam partiniuose sąrašuose. Tai vad, tai tada prieš einant į klausimą, ką jie tenai žada, Gintar, kaip tau atrodo, ar pasikeis kas nors apskritai, nesvarbu, koks meras bus? Nu ką, gal čia tokia, žinai, būtų mintis interpretacija, va, kaip Kazimieras be Juraičio, ne? Gal ir Zuokas, be, ko, koks ten jo vardas, be Artūras, be, be Zuoka, ar Zuokas be Artūro. Irgi jeigu, na, kaip ten sako išmintis, nėra pulusi be praeities, ne? Nėra šventųjų, ne, šventųjų be praeities, ne, ir pulusi be ateities. Tai Zuokas jau dabar pauzę padarė, brestelėjo, paaugo. Nu, tokia tikimybė kokia, nu, kaip mastam, kaip manom. Ai, nu, kiek metukų dabar zukui? Nu, jis jau prie senių, jau, jau prie senių. Jo, jo. jau. Nu, jo, ja, jau kaip ir biškai bendrame, bendrametis pas su mumis, ne? Nu, gal žinai, kiek ten zukas, jis vyrukas kietas ir frontuose, sako, buvęs, ne? tai gal sunkiau palaužiamas, bet matai, į kokią temą. Aš iš vis, iš vis meras, na, kaip Lietuvai, kaip Lietuvai, pažiūrėjau, prezidentas, koks skirtumas koks. Na, kai, na, gali turėti iš vis esmį skirtumą. A, čia meras iš vis jis. Na, kiek iš vis principo, man taip įdomu, iš principo, kiek iš vis gali ką nors keisti. Nu, merai tai man atrodo partijų maitintojai šiaip jau, nes per juos yra realūs pinigai per savivaldybės. Mhm jiegi skirsto, babkės daro visas tenai. Ja, ja. Jie maitina partijas. Nu, tai vis tiek atlieka. Iš dalies reikia postus, nu, sostus, nu, taip, taip. objektus. Nu, taip. O, o Zuokas pinigus moka daryti. Jis pasidarydavo savo, man kaip verslininkas, vat, administracinė prasme, jis kiečiausias iš tikrųjų meras iš visų laikų merų. Jis tarp kitko oficialiai ir buvo pripažintas pasaulio geriausias meras, nes jis visus apdalindavo pinigais, va dabar skaičiau laikraštį jis visus apėjo savo konkurentus, visiems pasiūlė pavardės ir iš patirties aišku, kad ir, ir pinigus siūlys pagal projektus. Nu, labai tvarkingai vyksta viskas. Na, nu, čia gerai. Gan, gan protingai, nu geras visiems. A, o, ne, ne visiems, ne visiems. O tas, kuris nepasirašė, atsimenu, išvežė į mišką. Atsimeni istoriją buvo. A, jo, jo. Va, jo, jo, jo tai čia irgi tvarkingai. Nu, tvarkingai, nu, nukariavo, nu, tai- nu, ko. Nu, tai nu aš, žinai, tai gal manau, gal manau, manau, tikiuosi, tik, tikiuosi, žinai, kaip sako, Ir vėl liaudis, kaip sako, žinai, kad šitie žodžiai dievų jausi, zuokų jausi, ai, tai... Ne, tu čia nebent jau... Ne, ne, ne, ne, ne, palauk, čia man jausi, jeigu dievui, tai... Ai, nu, okei, okay, nezuoka, nu, ne, ne. nu, tam arhangelų ne, kokiam. Ten, tai aš bent jau viliuosi, tikiuosi, nu, kad mus išgelbės, nes mes iš tikrųjų neverti. Ko neverti? Ko mes, ne, mes neverti tokius šviesios pažangos, kurie mums neša švabalas per šitą šimašių. Ei, mes neverti tokio miesto penkiolikinio minučių. A, šitą, iš tų jo. gatvių į, tik dviračiam ten kamerų ant kiekvieno kampo. Mes neverti, mes tiesiog nedaugiau. Mes geriau grįžtam prie arhaiškesnių tų gyvenimo metodų, stiliaus. Va čia seniai. Bet tai palauk, bet tai vargu mm. ar su Zoku, tai išės, nes va, visa ta jo programa miestas be kamščio, jis labai įtelpa į tą 15 minučių miestą. Reiškia. Gerai, tada... Viskas bet sako, kad jis šitą irgi nes, nesąmonė nu, klėda, ne? Taip, ne, nu, bet tai iš esmės tai įtelpa va, į šitą kon, koncepciją. Gerai, gerai, papalapa. Nu, tada... Ne, nu kas yra be kamščių, reiškia. Nu, tai užtati kordonus kaip tenai. Dviprasmės nu, gali būti. Leisk, Jeigu visiškai jo, be kamščių padarysi tai ir gausi. Poliklinika be kamščių, nu, tai taisyk polikliniką kiekvienam tam getę savo. Nu ir viskas 15 minučių, reiškia, koncepcija įtelpa. Vienas, arba jeigu iš tikrųjų be kamščių įtim pralaidų eismo padarom. Ne, tai galima. Tai irgi kitaip. praktiškai per 15 minučių praktiškai Vilniui, bet kur dasigausi per 15 minučių. Ne, bet... pralaidaus nedarys, jis darys atviršiai, jis ribos išvažiavimą žmonių, reiškia. Nu, kuo mažiau automobilių važinės, tai ir kamščių nebus. Gali būti kitaip, išnaikint senius, kaip parazitinė struktūra. Nu, tai čia va, kas be ko. Ir tada kamščių nereikės, nes niekam nereikės nu. poliklinikų čipuoti, visi ten skaitmenizuoti ir nereikės iš viso doktorų. Tai irgi, nu, gerai, tegul ta mėgina, tegul mėgina. Nu, Aš gerai, tai, tai palauk, bet vis tik pažiūrim, ką jisai iš tikrųjų žada. Va. Mes visi norim, pro... ir aš noriu, visi nori, tikrai nesitikėjau, nu aš tikėjausi, galų Vilnietų trūksta, man netrūksta, patirtis yra stiprybė ta, iš kitų kandidatų, nu toks kaip laiškas visas. Daugiau mokyklų, naujas sporto bazės, patrauklių miesto viešų, daugiau tatato, geresnis komunikavimas. Kad miestas būtų gyvybingas ir veržlus, turim pašalinti nereikalingus kamščius, todėl mūsų Vilnius yra be kamščių ne tik gatvėse, bet ir kamščių į darželius, poliklinikose, projektuoti ir statyti, investuoti, atrasti. Vilnius jūs girdės, nes bus politikai be kamščių ausyse. O Fantastika programa. A kaip čia, kaip čia į tokį pagimdytą politiką be kamščių jis kaip e, čia be Gerai. kamščių ausise. E, čia įdomu. A... Nu, ten sunku šnekėti, kad nors nes tokie šūkiai grinai tokie nu, emocijų. Aš gal pabandysiu biškai paprasčiau racionaliai supaprastinti kalbėjimą. Ei. Ir vėl kaip kažkaip traukima šiandien liaudės tų visų išminčių, da, kaip sakai, iš, iš, iš dviejų blogių renka mažesnį. Mhm. A, tai čia mums nėra nikas svarstyti, nikas čia daug svarstyti. Pala, pala, pala, dar pažiūrim. Bent Kunskas rimtas vyras, tarp kitko jis labai stipriai nunešė zuoką. Čia paskutiniai fazėje mes pakalvosim, ką daryti. Bet davai palyginam su Benkunsku. Čia yra Landsbergių atstovas, Valdas Belkunskas. Man net nemalonu kažkaip. Ko tai nemalonu? Liesti, liestis prie šito padarą. Tu pažiūrėk, kai jisai sako, pradėsim vandenilio gamybą ir naudosim jį transporte. Uh mhm. -huh. Nu, Kas tau mm. nemalonu? Mm. Vandenilis, transportas. Mm. Idiotas. Nu. Kas tau, vandenilis ar Benkunskas? Abu kartu. Nu. <laughs> Čia visiškiam bukiam tokį klėdį gali nešti. Nu gerai, toliau. Man tai patinka. Nu, va, Man bet tai... tu pažiūrėk, va, stabdysim gatvių siaurinimo projektą. Zuokas tą sako. Persiskirstim išteklius infrastruktūros būkliai, apgetnaujinsim apleistas gatves, pešių dviračių takus, sukursim 5800 stovėjimo vietų, kaip turėtų žiauriai veikti šitas, 6000 mhm. beveik vietų. Gal, Kazimirai, gal pataupom laiką, nebent mes čia norim, žinai, komediją tokioje, pas paklausyti šitą. Man patinka, nes laikas pinigai, o pinigai, ja, tai alus. Taip, teisingai. Taip, nu, tai ne, aš noriu vis tik tai, reiškia, pasidalinti va, šitą visą tą <clears throat> rinkimų kampaniją, man tai labai juokinga buvo, kai visa ta purvasklaida, reiškia, iškėlė tik tai keturis kandidatus, reiškia, ja, apie ja. kuriuos girdėjom. Ir man taip iš karto, reiškia, nu va, keturi komunarai. Ir šitą švabo teoriją, reiškia, labai mm. gražiai įtelpa į tą pasaulinę revoliuciją, reiškia, kurią mums siūlo šitą Evrosąjūzo šeimininkai visi. Nu gerai, bet ir tas įtelpa, ir anas įtelpa, bet žiūrėk. Viskas įtelpa. Du faini vyrai, vienas beveik senis, kitas tai visai patsukas, nu bent Kunskas tai patsukas, tai jisai vadinasi dar viskas jam prieš akį. Bet žiūrėkit, kas yra. Va, bent Kunskas surinko 30, beveik 31 procentą, o Artūras Zuokas, senis, 21,5 procento, 10 procentų peršoko Benkunskas. Vadinasi, jeigu mes nepatvarkysim jų, tai Benkunskas. Apie Benkunskas daugiau užduoką surinko? Taip, taip. Tu, pavyzdžiui, rinkimuose buvai? Neturi teisės. Ko neturi teisės? Na, aš per daug amoralus esu, nepilniam, ne, nevertas. Tavęs ar tai piliečia? Tavęs ar neprileidžia, ar tu jautiesi neturintis teisės? Aš pats savęs neprileidžiu, kaip tu Kazimiru, šito juraičių ten ne kažkur neleidžiu. Aš... Panašius išgyvenu irgi, tokį dramatizmą sėdinį. Aš prasirgau. Na, aš tai malkas kapojau. Bet tai seniai, žiūrėkit, jeigu mes nieko nedarysim, tai bent Kunskas išeis. Na, nu, nu tai... aš tik tai ką galiu pasakyti, žinai, kas dar girdima balso žodį, tai pasakyti, e, nu, kad šitas e, yra nu, Vi, visiška katastrofa. Benkunskas. Jo, visiška, visiška. Tai e, žmogus absoliučiai, be moralės, be principų, be, be, be, be kaip jo vardas? Benkunskas. Vardas kaip? Valdas. Valdas, Valdas be, šitas tiksti Benkunskas, be Benkunsko, tikrai visiškai. <laughs> Ne? Ne, ne, ne, ne. ne. Kad... Jo, tai palauk, nu, tai tai godėjai pasamdai, ką nori. Kažkaip jau žinai pripratęs, kad mūsų LTškai iš tai... Uh, vis tiek tai absurdui dedasi, žinai. Bet Nu, tiesiog liūdna. liūdna. Na, nu, tai ne, gerai, ne, tai- ne, ne, nu, vis tiek nu, prieisim vienos išvados, reiškia, kad aš tai apst, niekas tiesiog, čia nepasikeis. Aš tiesiog ypač... apstulbės apie, tai. dėl, apie lietuvaičių tai, nu, gebėjimą skirti žmonės. Tiesiog, nu, tiesiog, tai aš irgi. Tiesiog apstulbęs. Ypač tai Vilniaus, ypač Vilniaus va šita visa publika. Ja. Šita Vilniaus, jo, jo. jo. Ypač, Mokytų asilų miestas. Nu, absoliučiai, suplaukė visi kažkokie tai iš rajonų. Reiškia, bet laisvūnai. kaip tai būtų be empatijos, be, be daviklių šitų kažkokių vidinių? Ai, nu, Ir be klausimų. Nu, Suprantate, yra nu. žmonės, nu. kategorija žmonių, aš esu visą daręs tą studiją psichologijos, suprantate, nu, kur ant kaktas užrašyta charakteristika nu. žmogaus. Ant kiekvienos taro manieros. Ant jų, šitie ant kiekvienos intonacijos užrašyta. Nu, negirdu, ne, nu, nematę. Nu, ne, ne, negirdu, ne, negirdu, nes, nes prie melo taip pripratę, kad jau jiems, suprant, jau smegenys jau taip veikia, reiškia, jie priima kažkoks, tai kaip kažkoks nu, satanistinis fenomenas. Nu. Jo, ypač jeigu žmogus sėdi va šitoje, reiškia, va šitoje LT televizijoje. Jo, jo, zombitronas. Jo, viskas, nu, nu, nuzombinimas yra totalus, sakau, ir ypač Vilniaus mieste, nu, vat, mm. kaip, kaip nekeista tarp kitko, visoje Lietuvoje labai įdomi tendencija, kad žmonės įsikirtę laiko savo merų, kurie normalesni ir triuškinamai laimėjo. Tai taip, taip. Jo. Palyginus, sakau, sakau, nu. Vilnius yra beveik vienintelis miestas, reiškia, kuris, nu, nu, yra bėda, o čia universitetai visi, nu, viskas, tai yra tiesiog, reiškia, Nu, šitas tai šito, tai visiškas, švabo, visiškas bėgydis. Tai palauk, tai apie Katratų dabar šnekiai, kaip tikras senis dabar. Apie tą bėgydį. Apie valdą. Benkunskas. Valdelė. A, nu tai gerai, bet, bet jeigu mes nieko nedarysim, vėl sirksim, kitas savęs neleis, trečias vėl malkas kalbės. Nu, gerai, gerai, gerai, nueisim mes už tą zuoką. Nu, davai, davai. Gerai, gerai. Aha. Gerai. Nu, tu nueisi, gerai. Nueisi, nueisi. Nu ir aš. Nueisi. Nu, gerai, tai ir aš eisiu. Tai tada visi, kas supranta, kad tik seniai gali išgelbėti ne tik pasaulį, bet ir Vilnių, einat balsuoti už zuoką. Viskas, klausimą uždarom. Nu, nieko nepadarysi. Reikia jau kaip ir, kaip ir už, už nausėdą lygiai taip pat balsavo. Gerai. Pirmą temą. U, uždarom, uždarom. Reglamentą. Ne, dar neuždarom. Aš vis tiek noriu pasakyti, kad visi šitie, vat, ypač Vilniaus merai, va, va šitie visi. Man tai baisiausia, žinai, kas yra, kad kad, reiškia, toj tarybai bus dauguma šitų konservatorių. Tai jo, ai, o Artūras, viskasgi tenais spręsti. O senis Artūras tai eina jau dabar per visą Hebrą, pramintais takais. Vis, vis tik pririnka šitų, ne vėliau. Nu, taip, taip, taip, nu, tai kaip. Taip. Artūras eina dabar Vis... per visus ir vicemerai žada, kad būtų ten ta, davайте Hebra, babų nu, tai, gausit nu, visi. Nu, tai ši, šitie velniai, tas spausta, viskas, tai zuka, net jeigu jis ir turistų. Tu kokių padoresnių ketinimų vis tiek spaus švabinė šitą velnę vastum, taip, ne. nes jie visi sulindė švabodiniam globalistam į... A, kas daryti? Na, nu, kas, kas daryti, turės manipuliuoti kažkaip, tai bet užnugario tai jis ir neturi nieko, vis tiek jis bus pajungtas va šitai bendrai. Kas daryti iš tikrųjų, tai žinok, ne, ne viešai ir ne studijai reiktų tą kalbėti ir tartis. Ai, kas, ai. Nu gerai, e, pirmą temą tada užbaig užviniok, čia vėl pirmas klausimas. Gerai, dar... E, pirmą temą mes išanalizavom, galima sakyti, aišku, labai grubiai, trumpai, nu, bet kai mes kaip seniai pažiūrėjome į klausimą, ką daryti, aš atsakyčiau, reikia, o mesgi vis tiek, va, mirtininkų klubas. Aš, nu, taip, aš, aš, aš nu, da, pas, pajūčiau, kad senstelėjau, o čia va, umiai dar senstelėjau, nes um, noras gyventi man stipriai smuko. Sumažėjo. Sumažėjo. <laughs> Jo, jau, man irgi panašiai už, užjaučiu. Jo. O man tai ne, žiūrėdamas jūs, tai kaip tik pražįstu, o gerai jau gyventi nenoriu. Man, man tai va tas prasmingumo, gyvenimo prasmingumo klausimas jis va, vis, vis toliau, kuo toliau, to jis man labiau aštriau veikia. Ne, A, jūs zanūdos abu. Kai pasižiūriu, ne, ne, nu, paprasčiausiai kas yra, va, pažiūrėjau, va, kalbi į žmogų ir jokio atsako. Jokio atsako nėra. Kokiu nors. Tarsi reiškia, supranti ir nesupranti, ar aš kosmonautas, ar, ar jisai. Kosmonautas. Tu tiesiog senis ir pripras prie tos minties, jau kuris beldžiasi į vartus, jau tenai pašventą Petrą. Ten... Nu, tai gerai, bet pavyzdžiui, nu, aš su savo anūkais, pavyzdžiui, susikalbu, kuo puikiausiai. Nu tai su ja, ja, ja, ja. O va šita vidurinioji praktiškai, karta, praktiškai nu... čia ne visada mes vėl atsimušam į tą pačią temą. Ah į tą vadinamą 20 ir 80 procentų santykių. Nu, taip. Taip, va, tas ja, ir bus. Ja, ja. Ne, bet esmė, kad man, man pavyzdžiui, kaip aiškina, reiškia, kad čia, nu, nieko nepadarysi, čia visais laikais buvo, nu, žinai, va tokie, va, reiškia, labai apsiskaitę, labai daug žinių. A, iš sako, tikrųjų. Čia yra, čia yra, reiškia, sako, nu, kartų konfliktas, jisai, reiškia, yra. Sakau, vaikai, nu, nėra tokio konflikto, kartų ne, ne, čia... jo, jo neegzistuoja. Ir konfliktas visą laiką yra ideologinis, reiškia. Nu. Ir, Ir... Kokiai paims jį, tau visos kartos, reiškia, bus tada, nu, konflikte. Ne, tai tas nu. pats per amžių amžius ištisai nu, e, yra plėšikai, Ir yra, kurie, nu, tauresnių tikslų turi, aukštesnių. Nu, tai, taip, tada, nu. nu. Aš taip, pavyzdžiui, žinai, kaip vadinu va šitį. Tai čia pagrindinis skirstimas turėtų būti, pagrindinis paprastai. Bet, nu, atimta 80 procentų, nu, beviltiškai tai neduoda. Nu, taip, 80 procentų mm. erkių, e, ko tai jis... Tai 20 procentų ko... puoselėtų. Nu, žmogus, nu, jis vis tiek puoselės. Maksimaliai supaprastintas kalbėjimas ir požiūris būtų, kaip skirstyti tuos, kurie dabar eina į valdžią. Erkės. Na. Nu kurie eina <laughs> dėl vadinamo bendrojo gėrio ir kurie eina dėl asmeninio gėrio ir viskas. Nu. Nu, nu ir nu, kas turi, turbučiuką turi, nu, sakykime, nu, aš nežinau, kaip vadint, nu, varštelius kažkokius kitokius galvoj, ar Man, mes dar netaip nu, sakom, nu, viduj tas, kas gyvena kūne, gal biškai kitokie ten įdėti. Na, nu tai tie aiškiai ir paprastai mato, to skiria. Nu, tai... nu, bet jų mažuma. Bet tai pavyzdžiui, va tokio klausimo, va, bent Kunskui, tai nieks nepateikė. Klausyk, valdai, kas yra bendras gėris? Nu televizija, kam tu esi? O, nu, jis tau. Nu, išvartys. davai, nu, kas, kas yra bendras gėris? Ne, reklamina, reiškia, tik tai kaip tik tai nori. Tai kalbų Jokių, nėra. Tokių, tai kalbų nėra. Tai kalbų niekais, nėra. ką jis išvartys. Plėpės va lygiai taip pat kaip šitie šiuolaikiniai radio, ko šitie, kaip, kur laidas tenai veda. Televizija šitą mūsų ir yra skirta, kad portma, skirta pagrindinės paskirtis, kad portmafijų reguliariai laimėtų rinkimų. nu tai tai, bet tai jų. Nes bendras... tada televizijai sėdintys, sėdintys kipšai bus gerai finansuojami, a jie gerai finansuojami, turi gerai atlikti darbą, kad tie vėl remėtų rinkimus. Nes reidami rinkimus, jie galės jiems... A, a, ir sukasi karuselė. Bet tai man, klausyk, bet man vat įdomu, ar jiems neatsibodo pastoviai laimėti? Ne. Nu, arba žmogui, žinai, nu viskas, nu, patyriau viskas, kažką tai naujo reikia. Tas paspert į tą patį malūną kišasi, reiškia, tas girnas lenda, reiškia, nu, ir visą sielą savo sumaito. Aš man tai girdžiu nesenius, o Bobas marzmatikės tokias verksnes. Tik reikia atsnukį duoti ten. Ai, apskritai, laikas pinigai, o pinigai tai alos. Aš tai nebent jau visnukį nebeduosiu, o su šautuvu nebent galėčiau. Tai ir tai sunkus. Gerai, ja, šitą ja, temą, ja. galima sakyti, išrutuliavom e, ir lėtumėm perėti prie sekančios, bet aš dar vis tiek negaliu nesipiktinti šitą visą. Suprantate, ne tai, kad jiems neatsibosta, bet Nu, va, reiškia, ai gerai, baigėm.